друзья, всем привет! Мы, группа Аура, хотим пригласить вас в клуб театр 3 мая на Эпидемия Фест. Будем ждать вас, нам нужна ваша поддержка. Приходите, будет круто!